응? 응? 嗯。 んん <laughs> 嗯。嗯。 Thank you. 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀哎！呀妈逼的，细的！嘿，拉嘛拉嘛拉嘛拉嘛拉。 一支一支一支的点 嗯